Bonjour tous les petits potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo on m'accompagne. Cette vidéo consiste à comment enlever sa carte bancaire de Fortnite Battle Royale. Regardez comme vous pouvez le voir, moi je l'ai enlevé, Regardez là. Si en bas à droite, il n'y a pas écrit là où j'ai mon doigt, si on ne peut pas appuyer, ça veut dire euh, c'est enlevé. Ou s'il n'y a pas un truc en bas genre euh, de l'écriture, bah ça veut dire c'est bon. Et hum, là, il faut remettre son carte par chez JVBuck. Là, il faut aller sur paramètres. Paramètres, voilà. Je bien aller sur paramètres. Vous allez sur gestion du compte. Vous allez sur information du compte. Après. Après. Vous allez sur porte-monnaie. Après, vous allez sur paramètres déjà. en haut, euh, si vous voulez, faites comme moi. Euh, mettez en oui et en bas non. Parce que comme... Non, en haut, en fait, en haut, en haut, si, euh, pour, si vous voulez acheter deux, deux bah, vous mettez en oui et en bas non. Moi, comme je n'ai plus acheté des v du coup, ah, quand vous avez terminé, vous faites confirmer confirmé. Et là, normalement, avant ça, il y aura, normalement, il y aura, il y aura le mot de passe. Vous mettez le, votre mot de passe. Après, euh, votre, vous allez sur information de fraguration Après, en haut, il y aura écrit votre carte euh, votre carte en haut. Euh, c'est bon. Et <clears throat> après, vous allez sur votre carte, vous allez appuyer sur votre carte. Et il y aura écrit supprimer, vous appuyez sur supprimer. Voilà. Euh, alors après, vous allez voir, c'est bon, vous allez retourner sur euh, Fortnite comme moi, je l'ai fait, voilà. Je retourne sur Fortnite. Et après, on appuie sur sur du vec, on va, voir si c'est bon. C'est tout en bas à droite, il n'y aura rien écrit. On va pas appuyer, ça veut dire euh, on peut plus acheter, c'est bon. Et là, s'il n'y a pas de truc noir en dessous, c'est bon, on peut plus rien acheter. salut, au revoir à tous, on se revoit dans une nouvelle vidéo, ciao